Buongiorno a tutti, sono Giada Batilana, ho 19 anni e all'età di 12 mi hanno diagnosticato una severa scoliosi ad esse, in particolare avevo una distorsione pari a 37 gradi al gibo destro. Ho avuto però la fortuna di conoscere l'operatrice Emanuela Battaggia, che mi ha proposto di provare i dispositivi Top Patch. Ebbene, da quando li indosso, i benefici che ho tratto da questi sono veramente tantissimi. Infatti, prima avevo dei fortissimi dolori, delle fitte incredibili e dei dolori lancinanti su, tutta, su tutto il corpo. Eh, inoltre non, vi erano giorni in cui non riuscivo a muovermi e tantomeno alzarmi dal letto, ma mm, da quando indosso Tau Patch questi dolori sono diminuiti tantissimo fino a scomparire quasi del tutto e mh, mm, hanno inoltre eh, velocizzato le terapie che altri specialisti mi hanno fatto e mi hanno riequilibrato la mia colonna vertebrale. Non riesco più a farne a meno, infatti mi sento molto più stabile e più sicura nei miei movimenti. Emanuela è stata fondamentale nel mio percorso, eh, non solo grazie ai trattamenti shiatsu che mi ha fatto, ma anche eh, perché è stata lei che mi ha, mi ha aperto al mondo dei taopecci e me li ha fatti conoscere. Inoltre ho avuto l'opportunità e l'onore di conoscere personalmente il dottor Fontana eh, che ringrazio veramente tantissimo. È un uomo incredibile, ehm, eccezionale, squisitissimo, molto gentile e ammiro veramente tantissimo il suo lavoro. Infatti, eh, la passione che ha per la salute delle persone, per il suo benessere, penso sia ciò che lo spinge a migliorare costantemente questi dispositivi che sono già di per sé eccezionali sostanzialmente Tao Patch mi hanno migliorato moltissimo tutta la mia vita, la qualità della mia vita e sono stati fondamentali per il mio percorso personale che ho fatto ed è per questo che li consiglio a ognuno di voi perché sono veramente eccezionali e nulla, questo è tutto, vi auguro una buona giornata e grazie mille per la vostra attenzione.